Wave, let it go Ready Mary, punk and rock Sweet wave, let it go Ready Mary, punk and rock Sweet wave, let it go Ready Mary, punk and rock Sweet wave, let it go Ready Mary, punk and rock Welcome to the lightning race The function will start Baby, I your rock Space the full of drunk Come on, break knees is ready to No recuerdo la hora de cuando estuve preso Si lloraron mi muerte, mi muerte se acabó La luz en mi vida y si es mejor No disfruto proverbios, vivo rockstar I'm rock Siento un poco romántico, vivo rockstar I'm rock Nunca probar lo mismo, vivo rockstar I'm rock Con los pies en la tierra, en el cielo no hay alcohol Entendiste mi era y rock Yo era un tipo sincero y eso no funcionó Dime lo que supieron llamaré a mi dragón Me anotaron en tablas para hacerme estudios. Siempre siendo pionero Primero rebelión Ven, ven, lame, que me esperan allá Da, da, dame, si no vendrá alguien más Damn, damn, girl, I'm sorry, no habrá más Ya es muy tarde no llegaré a cenar Yeah, yeah, hey, this is feels long, Hey, yeah, this is feels belong Babe, hey, this is feels long, Hey, hey, I am rock the fuck No, babe, nah, no hay cielo tu fuck no, no aquí se vive mejor que Ah, nunca mirar a ay, ay, Revolution Star Yo era un tipo sincero y esto no funcionó Dime lo que suplieron, llamaré a mi dragón Me anotaron en tablas para hacerme su dios Vivo rockstar, I'm rock